पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय तिरछी नजरिया बोले हाय हाय हाय अरे इतना भीड़ का लग रहे हो अरे एक इन्फ्लुएंसर गिर गया दीवार पर से चढ़ के रील बना रहा था उस पर अच्छा आप लोग कौन है जी हम लोग मीडिया वाला है कौन गिरा हो इतना सारा मीडिया वाला पहुंचा हुआ है नहीं हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सपोर्ट करने आए हैं हैश दीवार हटाओ